look Hello bella gente benvenuti sul mio nuovo canale Oggi ragazzi vi presento il mio canale Io sono Irene, ho 17 anni e ho tante tante cose da raccontarvi Vi porterò video riguardo la mia vita riguardo le cose che faccio, video in cui parliamo di argomenti e ho già delle idee in mente per questo e ci saranno tante tante cose divertenti da fare insieme. Quindi ragazzi, se volete vedere cose belle, volete divertirvi, soprattutto quando vi racconto delle mie figure di merda che ne faccio davvero in abbondanza, quindi ce ne saranno per tutti i gusti, vi invito a cliccare il tasto iscriviti qua sotto, a lasciare un like a questo video e a condividerlo con tutti i vostri amici per darmi una mano a crescere qua su YouTube. Bene, io vi aspetto in un prossimo video che sarà probabilmente al più presto questo. E niente, noi ci vediamo. Bella!